Col commissario mi conoscete Come allora tu l'hai colpito Non mi costringe a farti del male Tu sai benissimo conosco dei pezzi Che anche le tombe fanno parlare Sono commissario di stessi sono tre ore che li sopporto Lord. finito c'è anche del sangue sul muro del cito quei cinque uomini che sono morti sulla coscienza di anche tu lo so voi lo sapete quali sono i veri assassini quelli al servizio degli accusini che questa vita ci spirito, è solo il sangue